السلام علیکم میرا نام ہے محمد دانش اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ فری میں اپنے چینل یا پروفائل کی یہ فری لوگ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب کا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ نے یہاں پر میرے سبسکرائب بٹن پہ کلک کرنا ہے اور ساتھ یہ بیل آئیکن پہ بھی آپ نے کلک کر کر اسے سبسکرائب کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کوئی بھی براؤزر کو اوپن کرنا ہے براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد یہ میرے پاس ایک سائٹ ہے ڈیزائن ای وی او تو یہ آپ نے وزٹ کر لینی ہے اس کا لنک آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ اسے وہاں سے آسانی سے وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اپنے کسی بھی براؤزر پہ آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو سائن اپ کرنا چاہیں تو سائن اپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیدھا میک فری لوگا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی کا جیسے مرضی آپ اس پہ لوگا بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ بنا سکتے ہیں تو میں اسے میک آپ فری لوگو پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہ مجھے الگ الگ قسم کے یہ دیکھیے تمام آپشن مجھے بتا رہا ہے اس وقت یہاں پہ اگر آپ یوٹیوب کے لیے لوگو بنانا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے لیے لوگو بنانا چاہتے ہیں فیس بک کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ لوگو بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ بنا سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں یہاں میں یوٹیوب پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے یوٹیوب کے متعلق تمام آئیکن شو کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ یوٹیوب کے تمام آئیکن ہے اس کے علاوہ آپ یعنی کہ کسٹم اپنا لوگو بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ نے شیپ پہ کلک کرنا ہے شیپ پہ اس کے بعد جیسا مرضی آپ یعنی کہ لوگوں کے لیے آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں کہ میرا لوگو اس طریقے کا دکھانا چاہیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا لوگو اس ٹائپ کا بنانا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے اسے سیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جیسے ابھی آپ کو سیٹ کر کے دکھایا یہاں آپ اس بینر کے جو کلرز ہیں اس کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ کلر کا آپشن آتا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی قسم کا جیسا مرضی آپ اس پہ کلر دینا چاہیں دے سکتے ہیں میں یہاں پہ ٹاپ ٹین کے لیے لوگو بنانا چاہتا ہوں اس لیے میں یہاں پہ ٹیکس دوں گا ٹاپ ٹین یہاں پہ آٹھ پہ ہوں گا تو یہاں پہ اور بھی بہت خوبصورت کے فونٹ موجود ہیں میں یہاں پہ یعنی کہ ٹاپ ٹین کے لیے بنانا چاہتا ہوں تو یہ میں یہاں پہ فٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا ٹاپ ٹین اسے ذرا بڑا کرتا ہوں اس کے حساب سے میں بالکل یعنی کہ اس کو درمیان میں فٹ کروں گا تاکہ یہ ایک دم سے پیارا خوبصورت سا دکھنا چاہیے میرے پاس یہ دیکھیں اب میں نے ٹاپ ٹین یعنی کہ پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی دیکھتے ہیں بہت ہی آسانی سے جلدی کریٹ ہو جاتا ہے اس پہ جی۔ آپ کسی قسم کا بھی لوگو بنانا چاہیں تو یہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ابھی بھی آپ کو یہ خوبصورت نہ لگے تو یہ بیجز کے علاوہ یہاں پر لائن موجود ہیں یعنی کہ آپ اس پہ لائن وغیرہ دے سکتے ہیں آپ اوپر نیچے اسٹارس وغیرہ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ اس طریقے کے آپ یہ دیکھیں میں یہاں پہ ابھی فٹ کر کے دکھاتا ہوں اسٹارس اچھا، اور بڑا کر دیتا ہوں میں اپنی مرضی کا یہاں پہ لوگو آپ کریٹ کر سکتے ہیں جیسے میں بھی آپ کو یہ دیکھو بنا کر دکھا رہا ہوں اس میں لوگو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کو آپ اپنی مرضی یعنی کہ جیسا کام آپ فوٹو شاپ پہ کر سکتے ہیں وہ اس پہ بھی آپ بنا سکتے صرف لوگو بنانے کے لیے کر سکتے ہیں یا فری میں جتنا چاہیں خوبصورت اپنی مرضی کا لوگو کریٹ کرنا چاہیں تو وہ کریٹ کر سکتے ہیں آپ اس پہ آپ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تمام قسم کی یعنی کہ جو ڈیزائن مجھے پسند ہے میں نے وہ اس پہ ڈال دیے ٹاپ ٹائم میرا پیچ میں لکھا ہوا ہے اور یعنی کہ اب میں اس کے بھی کلر کو چینج کر سکتا ہوں سٹارز کے کلرز کو اس کو میں گرین دینا چاہتا ہوں یعنی گرین دے سکتا ہوں اور نیچے والے سٹار کو کاپی کرنے کے لیے بالکل سیم ٹو سیم کلر کرنے کے لیے وہ میں کاپی کروں گا یہ کلر اور اس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ کلر پہ آؤں گا اور یہاں پہ وہی کلر کوڈ پیسٹ کروں گا تو یہ سیم ٹو سیم کلر والے دونوں کے دونوں آ جائیں گے اس کے بعد میں یہاں پر اس سے جو جو بھی کلر دینا چاہوں وہ اس پہ میں دے سکتا ہوں اور وہی کا وہی فلٹر یعنی کہ نیچے والے کو بھی وہی کلر دینا چاہوں تو وہ کلر کوڈ کاپی کر کے ادھر پیسٹ کر دوں گا یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا خوبصورت یعنی کہ اس میں آپ جتنے چاہیں خوبصورت سے خوبصورت بھی لوگو بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ بہت ہی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں اب یہاں پہ اس طریقے کے ٹائپ کے بھی آپ لوگوں اٹھانا چاہیں تو آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں ان کو یہ ذرا میں نے تھوڑا سا کچھ کھٹیا سا بنا دیا اپنے لوگوں کو آپ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اپنے چینل کے لیے یوٹیوب چینل کے لیے یا کسی بھی جگہ کے لیے آپ اپنے پاس لوگوں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے خود کے لوگوں بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں وہ بھی فری میں اس کے بعد جیسے آپ اگر آپ لوگوں بنا لیتے ہیں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن آپ کے پاس ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ایمبٹ بھی کر سکتے ہیں اس لوگوں کو یعنی کہ کاپی کریں اور اسے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو ایمبٹ کریں اس کو سوشل میڈیا پہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈاؤن لوڈ اینڈ ایگری پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے بھی پاس ڈاؤن لوڈ ہوا اب میں ان تمام کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیم ٹو سیم اس نے مجھے لوگوں بنا کے دے دیا اب یہ مجھے پی این جی فائل فائرنس دکھائے گا کہ یہ دیکھیں آپ کو پی این جی فائل فائد کا لوگو آئے گا اور جے پی جی میں آپ ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئکن پہ کلک ضرور کرنا ہے تاکہ آپ میری تمام ویڈیو کو سے آگاہ رہ سکیں Thanks for watch. Love this.